हेलो फ्रेंड कैसे हो गुड इवनिंग और बताइए हम अभी बाज़ार गए थे तो आप लोगों से चलो दिखाती हूँ बाज़ार से क्या क्या आना तो ये देखिए साग आना फिर अंगूर आना और चप्पल भी आना तीन जोड़ी चप्पल आना ये सब चप्पल लेके रखा हूँ जो अभी तो चप्पल है फिर भी लेके रखा हूँ जब टूट जाएगा तो इसलिए लेके रखा हूँ चप्पल और और तरकारी भी आना हो देखिए ये बरबट्टी हाफ किलो है हाफ किलो बरबट्टी दस रुपये लिया ज़्यादा नहीं दस रुपये और उधर में मैं भात बिठाया हूँ भात बना रही हूँ देख सकते हैं भात बना रही हूँ अभी रात को तो लिए थोड़ा सा ही भात बना रही हूँ तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो अभी मैं चलती हूँ मिलती हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए अच्छा रहिए